Mangler jeres demonstration et fedt frontbanner, eller skal et politisk budskab spredes på dramatisk vis i bybilledet? Banneraktioner er sjove, nemme og næsten ikke ulovlige. Flotte bannere skaber blikfang på gaden, og banner er essentielle som det forreste udtryk i en demo. De kræver en del forberedelsestid, men det tager ikke længe at lave selve droppet eller hænge det fra et vindue. Alt hvad I skal bruge til at lave jeres banner er stof, maling, pensler, kridt til at tegne op, eventuelt en projektor, hvis I vil designe motivet på en computer og blæse op på væggen. Så skal I bruge reb eller strips til at hænge banneret op, og så skal I bruge kammerater, der kan male. I kan bruge et gammelt lag eller finde stof i en genbrugsbutik, men hvis jeres banner skal have en specifik længde og farve, kan bannerstoffet købes for ny. I forhold til maling kan I bruge tilgængelige malingrester, men undgå så vidt muligt oliemaling, da det tørrer rigtig langsomt. Start med at kridte motivet op, når jeg har outlinet bogstaverne, kan bandet tages ned fra væggen og males på gulvet, eventuelt med et underlag, så det ikke sviner. Lad bandet tørre, når I er færdige med at male og er tilfredse med resultatet. Husk at vaske penslerne af, hvis I har tænkt jer at bruge dem igen en anden gang. I kan bruge postkartusser, hvis I har mulighed for det, til at outline bogstaverne efter de er malet, for at gøre dem skarpere. Herefter er det bare at pakke det sammen og komme i gang med aktionen.